Hello，大家好，我是袁明，很高兴你能看到我的项目视频分享。那么袁明呢，是每三天分享一个实战项目啊，如果有喜欢。 啊，真正互联网赚钱项目的人呢，可以订阅关注一下原明。那么有问题呢，可以加一下原明的一个微信。那么废话不多说啊，我们今天要给大家带来一个灰色的项目啊。在开始之前呢，我首先给大家看一个段视频啊。这个视频呢，是我当时啊，直接在人家的工作室里面拿手机亲手把它拍下来的，亲手拍下来的。然后呢，它是一个什么东西呢？它就是一个灰色的一个项目啊，一个很难被人家发现的这样的一个项目。 啊，就说我们啊，在整个流程操作的过程啊，我们的一些目标用户他是没有办法去发现的啊。它是个什么项目呢？我们首先把这个流程和这个性质给大家说一下。它的性质呢，就是一个灰色的一个项目啊，这是第一个。第二个呢，它是通过啊接收用户的一个二维码来套取我们用户的一个啊手机里面的话费的这样的一个项目啊，直接变现。 啊，理论上说一天呢是可以无上限的，当你们人手足够多啊，呃，人手足够多，接收的号码足够多的情况下啊，可以无限的去变现。啊，操作方式流程非常非常简单，我们只需要打开这个一个网站啊，然后选择你需要套现的卡就可以了啊。比如说我们啊，可以去买这个。 啊，假如说我们现在手机话位里面可能有一百块钱，啊，对吧？那么一百块钱的话呢，我可以去在这里面去套现啊，可以十块啊、六块、五块、二十块的啊，上面会直接有。然后呢，并且是可以啊，联通、移动、电信都可以使用啊，很简单。它只需要用到的一些工具是什么呢？首先第一个，你需要准备好一个伪基站，啊，去接收这些号码啊，然后呢，去接收到他们的一个验证码。 从而呢，我们在这里啊，直接来操作，直接来变现就可以了。直接输入验证码，啊，提交订单，啊，马上就可以把这个钱给他直接套出来，啊，非常非常简单啊。当时呢，是因为这个东西比较黑呀，比较黑，我就没有去操作这个东西啊。 啊，就是这么暴力的项目呢，我们当时也没有去做，因为这个东西我觉得是太黑暗了，太黑暗了。然后呢，赚的钱虽然说我们的用户发现不了啊，但是呢，这个东西我觉得还是还是过于黑暗了。他们当时一天呢，可以整个一两万块钱一天，就是一个人啊，一个人不断的去操作就可以了，只需要接收到一个验证码填写上去就可以了。那么它的操作流程是什么呢？啊，首先我们今天把这个项目发出来的唯一原因是什么？第一个是避坑。 啊，第二个呢是提升大家的一个认知啊，然后呢，很多人都不会怀疑，就说还有这样的项目存在啊，它是怎么做到的？我们首先给他说一下整个的一个流程。首先第一点，我们需要从这个呃，我们需要从这个电脑市啊电脑市场啊就会有的卖的这种伪基站的这样的一个屏蔽器，就是接收这种短信拦截的这样的一个工具啊，它是配套的啊，配套的一个软件。刚才大家也看到了，它有一个手机，对不对？ 对，它就是这个手机是用来接收这个呃接收这个号码的，啊，接收这个号码的，然后这个号码呢会直接在另外一台电脑的一个啊，就在这里啊，在另外一台电脑上面，啊，他会直接啊看到这个号码啊是多少啊，当然了，这个东西呢需要有人去配合，怎么去配合呢？你需要有一个人专门在下面，比如说我们在一个广场里面，对吧？ 也有广场，那么广场里面可能有很多广场舞，呃，跳广场舞的大妈，对吧？或者是有很多行人在走，那么这时候呢，我们会通过这个呃伪基站去把这个啊所有的信，呃，可以去屏蔽或者是去拦截某一个平台的一个短信。 啊，当然可以只拦截某一个平台的短信啊，不需要所有的都拦截，也不需要把所有人的信号全部都给屏蔽。当然了，在获取号码的时候呢，会有一个短暂的屏蔽期，就是所有人可能都没信号，就只有那一刻。就是很多人也有可能去到某些大型商场或者某些人多的地方，手机突然没有信号。啊，我不知道有没有啊朋友遇到过这种情况，我相信很多人都遇到过这种情况。 啊，那么这一刻，他们会把所有拦截的号码直接传输到另外啊这台电脑上面，啊传输到这台上面，那么传到这台上面之后呢，我们看到了号码，我们就直接在这个平台上面啊。 啊，来变现，把号码填写上去，把验证码填写上去，我们就可以直接去把这个点卡给购买出来，然后呢，再去把这个点卡呢去变现啊，它是这样的一种模式啊，这样的一种模式。那么这个整个操作复杂嘛？它确实是有点复杂，而且是非常的灰色啊。首先你需要有两至少两个人以上的一个配合。 啊，当然你也可以不用在，啊，整个就是说，比如说你住哪里，你就在哪里做，你可以移动性的，对不对？你可以用笔记本嘛，对吧？你可以坐在车上，然后呢，它这个伪基站的接收距离呢，现在可能就是大概是两百米或者五十米这样子的一个距离，啊，那么这个时候呢，你坐到车上其实是可以直接接收到，然后呢，在这边直接变现，啊。 然后的话呢，就说你整个操作一个流程啊，可能只用到一分钟或者是两分钟就可以操作一个。如果说一个订单是三十块钱，哦，你在市场上变现是二十七块钱或者二十五块钱的话，那么就是一分钟二十五块钱。大家可以去计算你每天可以操作多少个，你可以准备好多少人手去做这个东西。啊，咱们当年呢，呃，买这种伪基站加上这一个接收器一个软件的话，整个的成本都不会超过六千块钱。 啊，都不会超过六千块钱，也就是说半天时间都不用就直接回本啊，直接回本。如果说你有两到三个人去做的话，这个东西是非常非常好做的啊。然后今天我们揭秘不是要让大家去做这个东西，大家我们自己也没有去做啊，就是过于黑暗了，对吧？然后这个东西确实是违法的，大家千万不要去做。我们来说这个东西啊，只是为了提升。 大家的一个认知，啊，让大家知道还有这么一个东西存在，因为我们去接收到用户的一个验证码的时候，其实他们是那边是不显示的，也就是说根本就没有这条短信，它的钱就已经没有了。或许有很多人他会发现我的话费我啊刚充了没多久，突然之间没有话费了，不知道为什么，并且也没有短信，也没有什么提示啊。 然后的话，你像这种东西，它的一个消费，它确实是会产生一定的记录啊。当然呢，有些人可以去那种呃电信或者说是移动公司里面去打这个清单啊，去打这个半年清单啊。这个清单虽然说是消不了，但是啊，等你发现就已经晚了。所以说三十块钱你去报警也没人屌你的，知道吗？就这种东西，最多就三十块钱嘛，对吧？没人屌你的。还有一点就是什么呢？ 你说我们都是用手机的，我我我很多人都用了一二十年的手机或者二三十年的手机，对吧？一二十年，那么他用手机去电信或者移动去打这个清单的人，我想啊，一万个人里面都没有多少个人的啊，所以说即便你打出来了也没有用的啊，所以说这个东西非常黑暗，但是赚钱也赚得很很容易啊。当当年的话，这个东西去年还是前年，然后我们在拍这个东西的时候。 啊，就拿回来了，就说一直没有去公布，也没有去跟我们的会员去说这个东西。就是我们其实会去测试很多很多项目，因为我们七年培训来啊，我们测试了啊，应该是一两千个项目是足足都有的啊。然后真正我们推出来的项目呢，只有四十一期，也就是我们去精益求精，并且做到每一个都有数据，而且不让我们的用户呢去违法犯罪啊，这是我们要做的事情。 啊，如果说这个项目啊，就是说，如果说大家有想了解的，可以找我来聊两句啊，聊两句。当然，我是不太建议大家去啊直接操作，可以去了解整个的项目的一个套路啊和流程啊，这是没有问题的，没问题，提升大家的一个认知嘛，对吧？那么今天我们的项目呢就分享到这里啊，如果有喜欢我们真正的互联网赚钱项目的，可以看一下我们时尚博客啊，q 四七五点四五 m 可以看一下啊，也也许能够找到一个适合你的项目。好，谢谢大家的一个观看，谢谢。